hello! Long time no see! mina olen vahetanud riiki vahepeal ähm,. panin just jala äh, voodist mööda <laughs> igal juhul ma olen jõudnud äh, Belgiasse äh,, kus ma olen vahetusõpilane äh, Lööveni katoliiklikus ülikoolis ja täna siis minu poolt äh, teile ongi väike KÜ Lööveni haul. rõhksõnal väike. Äh, anyways, käin siis mina täna hommikul Lööveni ülikooli, ülikooli poes ja mis ma sealt ostsin? esiteks USA. Äh, neil oli väga erinevaid pusasid. ma oleks saanud ka siukest pusa osta, kus on mu faculty nimi peal, aga see oli lisa viis eurot ja ja, mm, ja siis ma veits lampasin, mille peale nagu juurde maksta, aga anyways, here it is. But she's beautiful. <laughs> siin on peal KÜ Löwen, siin on peal University, et te kõik teaksite, mis see on. ja Löveni ülikooli logo. teine asi, mis ma ostsin, oli ausalt öeldes olulisem, kuna äh, ma olen kolm päeva olnud ilma tassita, mis tähendab seda, et ma pole saanud teha kohvi on mul hommikul, see tähendab seda, et ma muidugi käin väljas kohvi joomas ja see ikka läheb päris kalliks lõpuks <laughs> aga anyways, this is it uh,. siit ei lähe midagi. Yes, see on see uh, sama Lõveni ülikooli logoga. reaalselt ma olen varsti reklaamipersoon neile uh,. ja viimane asi, kõige uh, lambisem võib-olla, küll aga ma arvan, et kõige rohkem kasutusse tuleb tote bag äh, Lööveni ülikooli äh, logoga, mida nad actually kasutavad kogu aeg. Uh, yes, ja this is it. <laughs> rõhk sõnal väike. Need olid need kolm asja, mis ma ostsin. kas ma ostaks kunagi Tallinna Ülikooli merch'i? ei, olgem ausad, võib-olla BFM-i merch'i, aga ja nagu siin see ülikooli experience on teine, täiesti teistsugune. ma arvan, et see on rohkem sarnane Tartu Ülikooliga sest see linn ongi ülikooli linn ähm,. igale poole, kus sa lähed, on mõni campus, on mõni äh, ülikooli hoone ähm,. see on kõik nagu nii connected, see ei ole mingi kolm maja kuskil ühes kohas. ja ma tean, Tallinna Ülikooli ei ole ka ainult kolm maja, aga põhimõtteliselt <laughs> ja üldsegi mitte, et ma oleks mingi äh, ülikooli patrioot kunagi olnud ähm,. aga mõtlesin, et lisaks äh, sellele, et siin saab olla mingi yeah, team spirit, on need äh, toredad äh, mälestusesemed äh,. peale seda, kui mu vahetuse aeg on läbi, nii et yes äh,, literaali kolmeminutiline video. Long time no see, eks me näe, kas ma tulen tagasi kuue kuu pärast või kahe kuu pärast või ühe nädala pärast äh,. sest ma ei tea, mis mu elu veel äh, tooma hakkab aga yes, this is it. see on minu äh, ühikutuba, mis näeb välja nagu, mis ausalt öeldes näeb välja nagu Tallinna Ülikooli ruumid. aga äh, ja see on väga betoonist, aga ma loodan seda vaikselt natukene kubasemaks teha. ja, ja this is it no nii, paar päeva on möödunud ja ma olen saanud veel paar äh, Löwenülikooli asja, mille ma teile siin hoolis ära siis näitan Äh, esimene on see kott. sa võib-olla mõtled, äh, Maarjas võib-olla näitasid seda kotti, aga ei, mul on neid nüüd kaks tükki, sellepärast et äh, ma läksin oma õpilaskaardile järgi ja siis tuleb välja, et ma sain selle tasuta koos mingite paberikeste ja brošüüridega ja asjadega. <clears throat> lisaks kõigile paberitele oli seal ka esimene pakk mängukaarte, teine pakk mängukaarte oli selles kotis, mille ma sain, kui ma Äh, liitusin ESN Networkiga ehk siis äh, Erasmus äh, Student Networkiga. nii et jah, mul on nüüd kolm Lõvini <laughs> ülikooli kotti, kas ma kannan need kõik ära, ma ei tea. mul on tunne, et ma saan varsti panna ise Lõvini ülikooli merch'i poe püsti. Mm, ja mul ei ole plaanis mitte midagi <laughs> rohkem osta. eks me näe aasta lõpus mitme riides kotiga ma siit lahkun. But oh, for now this is it ja näeme varsti. Ah, bye. ma lähen